Aku anak Kampung lahir di Kuala Keren Bawa nasi utuh, mari gua muse Dua puluh tahun, jadi kau di oyek Hijau gila pape Dupo songet minum, buat kekasih hati Hijau ekon jaya, tempat bayi baby

batu kena bringa Nih kita oh yeah